असलकुम दोस्तों क्या हाल चाल है उम्मीद है आप लोग ठीक हो गए मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ बिल्कुल खैरियत से हूँ बिल्कुल खैरियत से हूँ आज हम खेलने वाले हैं हॉवर क्राफ्ट टेक डाउन तो चलते हैं चलते हैं हॉवर क्राफ्ट टेक डाउन इसमें मैंने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट बच किया है क्योंकि वो बहुत अजीब सा बट भी खेलते हैं ये एस एस डी पर भी होता है एरो की पर भी होता है लेकिन वह एल टी पर आदत है इसको गया हट लगी जोर की लगी थ्री राउंड खेलेंगे ये राउंड फर्स्ट है अब तो अब तो अब तो अब तो अब तो अब तो बता है बहुत मुश्किल सा दे अबे अबे अबे अबे ये कार बहुत लहरीला है लहरीला कार है ये कार देखा लहरीला कार अरे एक वेपर डैमेज कर दिए साले ने गया गया फुल गया गया दे गया ये क्या है ओ बच गया अबे हाँ, अबे अब पावर केयर ऑफ लाइट की सब कुछ एक राउंड हो गया one zero one eighty eight कर लिया तो 101 ATF. Round second. Round second. अबे वो हो गया अनकंट्रोल लगी लगी दौड़ती लगी टारगेट है इसका जो कि जो चीज़ Ne kontrol ediyorum. Oh, gaya by accident. Accident. गया अबे अबे कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं अबे मैं तो उड़ गया आज हम ये तीसरी राउंड है आप मेरे डिस्काउंट में ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा अच्छा इसकी है बारी सबको है दुकानी सबको उड़ाना है ये सबको अबे अबे अबे अबे अबे अबे गया गया बच गया ये क्या गया गया गया गया गाइस मेरा वो फर्स्ट आउट जो है वो हाई स्कोर है this video. Cholo. Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.